saya. Nah, di sini salah satunya adalah ramai puji abang baju celoreng ini. Tengok apa yang mereka lakukan untuk mangsa banjir. Jadi di sini adalah abang celoreng ya. Oke, langsung saja guys, saya sudah penasaran apa saja sih yang lagi istilahnya banyak diperbincangkan oleh teman-teman sekalian di TikTok maupun di YouTube. Let's go kita play videonya. Video yang dikongsi di media sosial ini Terima memaparkan abang-abang okay. askar kita yang sedang menyediakan masakan wow. panas dengan penuh iman untuk santapan penduduk-penduduk di sebuah pusat pemindahan di Pahang. Masya Allah. Dapat kita lihat mereka sedang memasak lauk kawah yang nampak penuh menyelerakan dengan sepenuh hati. Wow. Dipahamkan mereka adalah daripada Batalion ke-25 Regimen Askar Melayu okay. Diraja. Penyediaan masakan secara gotong royong ala kenduri ini adalah misi bantuan kemanusiaan bersama pelbagai agensi yang terlibat demi kebajikan mangsa-mangsa banjir yang terjejas. Betul, betul. Banjir yang terjadi di luar jangkaan kita semua baru-baru ini telah memperlihatkan hubungan dan kerjasama erat di antara rakyat Malaysia dan anggota beruniform termasuklah askar. Betul saya betul Jika betul. Jika kita fikirkan sejenak gelombang banjir yang besar ibarat tsunami ini telah memberi kesan yang meluas dan mungkin juga telah membanjiri tempat kediaman anggota frontliner kita di dalam video ini. Namun, mereka tidak menjadikan itu sebagai alasan dan terus membantu mangsa banjir dalam apa jua aspek yang mereka dapat bantu. Masya Allah. Semoga Allah melindungi dan merahmati anggota ATM dan unit beruniform yang lain dalam membantu rakyat Malaysia yang terkesan pada peristiwa banjir kali ini. Amin. Marilah kita sama-sama menghulur tangan dan berganding bahu untuk membantu memulihkan semula kawasan-kawasan yang terkesan teruk akibat musibah ini. Betul. Video yang dikongsi di media sosial ini memaparkan oh, abang gajah abang guys. yang terserempak dengan segerombolan gajah yang saiznya boleh tahan dahsyat. Okey. Belakang. Oke, di sini gajahnya keterangannya adalah beri salam guys kepada mereka. Allah. Tak gila lagi. Allah. Eh, tapi tapi mengerikan sekali gitu guys. Lihat gajah banyak banget gitu dan gede juga. Eh, tapi saya heran juga lah di sana itu kayak hewan-hewan itu bisa apa namanya ya? berkeliaran gitu. Kayak nggak di kerangkeng gitu loh, guys. Allah Eh ketika Kejap Terbaik abang-abang askar nih Yang terpaksa melalui berbagai rintangan Untuk membantu mangsa yang terkesan Tapi macam gajahnya dah tahu guys Kita nak nak nak, nak jalan macam tuh Dia pergi Allahu Akbar Oke okay, di sini di saat kita harap ATM bantu ini yang terjadi pada camp mereka sendiri Allah jadi pantas saja istilahnya kemarin itu guys uh, eh, ATM dan uh, lain sebagainya ya daripada tentara-tentara juga itu tidak langsung untuk membantu karena camp mereka pun tempat tinggal mereka macam nih guys ya Allah teruklah Semua. Saat kita mengharapkan anggota ATM untuk membantu menyelamat mangsa-mangsa banjir, kem mereka di Temerloh Pahang juga teruk di badai banjir besar. Ya Allah. Jadi sebagai rakyat Malaysia yang berbudi pekerti, janganlah kita menjadi seperti segelintir individu yang melemparkan kata-kata tidak manis kepada anggota-anggota beruniform si. kerana mereka juga manusia, sama seperti kita dan hanya mengikut perintah dalam melaksanakan tugas dan operasi. Ya Allah, kemnya macam tu banjir Dapat je. dilihat air yang naik sangat tinggi di kem batu di ditemeluh sehingga mencapai paras bumbung. Ya Allah. Semoga anggota ATM terus tabah dalam membantu rakyat Malaysia yang terkesan pada peristiwa banjir kali ini. Amin, amin. Marilah kita sama-sama mendoakan agar air banjir di seluruh negara akan surut dengan cepat dan ambil langkah berjaga-jaga dengan lebih peka terhadap laporan kajian cuaca sekiranya Amin. kejadian banjir diramalkan berulang semula. Video ini memaparkan seorang anti bersama keluarganya mm -hmm. yang mhm. gigih memasak untuk penduduk-penduduk sekitar Wah. yang terkesan dengan banjir. Ini loh guys, nggak habis pikir dah ya kita. Ini mereka juga kena banjir dan memasak untuk orang lain gitu. Wah Gak habis pikir guys Kenapa bisa seperti itu apa yang Saking menarik baiknya. perhatian orang ramai adalah rumah anti itu sendiri sedang dilanda banjir namun beliau tidak berlengah untuk membantu warga komuniti yang telah terputus bekalan makanan akibat rumah Ya Allah Allahu Akbar Mereka ditenggelami air banjir Dapat dilihat keadaan air banjir yang masih diparas lutut langsung tidak menghalangnya daripada membuat amal kebajikan Tindakan pantas anti ini mendapat pujian ramai kerana hatinya yang mulia dan sikapnya yang mementingkan orang sekeliling walaupun diri sendiri sedang ditimpa musibah yang sama. Ya Allah guys, ini tak habis pikir saya kenapa boleh ada macam ni dan Masya Allah. Ini merupakan macam teguran bagi kita seburuk apapun kita kan. Dalam kondisi apapun apabila kita boleh membantu maka bantu makcik ni buat kita sadar tau betapa pentingnya ketika kita saling membantu tu pasti semuanya akan ringan macam tu guys dan saya yakin makcik ni memang Allah terbaik lah Hei, tak habis fikir lah tak masuk akal lah mana ada kan kalau kita ni orang-orang biasa je mana ada kita kena banjir semua kena banjir mestilah mikirkan untuk diri sendiri tapi makcik ni ya Allah Allahu akbar terbaiklah Okay. Allah. Amat melegakan apabila air banjir telah pun surut namun anti masih gigih dengan misi bantuan yang Allah. menyediakan bekalan makanan Akbar. untuk jiran tetangga dan juga penduduk-penduduk sekitar yang terkesan. Difahamkan penduduk-penduduk sekitar juga telah datang untuk membantu anti tersebut dalam menyediakan masakan panas dan juga menolongnya untuk mengagihkan bekalan tersebut. Walaupun mereka saling tidak mengenali antara satu sama lain, namun sikap mereka jelas membuktikan bahawa rakyat Malaysia mempunyai hati yang sangat mulia dan tidak mementingkan wow. diri. Syabas dan tahniah Aunty ah, sekeluarga dan mereka yang membantu mangsa-mangsa banjir. Oke. Okay. Betul sih ketika mereka ini mm, di bawah itu kan di bawah dan mereka di atas rumah dia. Allah, mestilah harus dapat bantuan makanan juga kan. Allah, inilah bantuan-bantuan Betul lah guys. Kita dari sini bisa melihat ada orang Melayu, ada orang India, ada orang Cina. Orang mana-mana lah. Berbangsa-bangsa kan, suku bangsa semua ada kat sini. Dan Allahu akbar. Mereka semua bersatu untuk saling membantu, guys. Jadi tidak ada istilahnya <laughs> eh warga ini suku ini dibeda-bedakan, tidak ada. Semua sama, semua saling membantu. Wow. Allah. Oke, ayah dah mulai surut dah. Ramai sangat lah guys. Yang bagi-bagi bantuan macam nih. Semua bergeraklah untuk saling membantu Bagi makanan Allah Syabas dan tahniah kepada rakyat Malaysia Yang amat prihatin Okey. Mempunyai adik-beradik yang ramai Selaku anak sulung Dia perlu berkorban demi adik-adik yang masih kecil Allah. Tak kala ini Ya guys, di sini hanya Maggie dan mineral untuk isi perut selepas banjir. Oke. Okay. Ya Memang kalau kita tengok eh, kalau kita tengok adik beradik dia banyak kan. Ya Takkanlah sempat untuk apa nama tu uh, makan masak-masak macam tu lah. Sebab apa juga ini kena beres-beres rumah kan bersih-bersih rumah tak kena banjir ya Allah kalau ada saya kat situ saya akan bantu Allahu akbar Tadi masa lunch tiba-tiba saya sebab Sebab teringat aku ni bersyukur dapat makan sedap-sedap hari ini Sedangkan saudara banjir kat luar sana Entah makan atau tak lagi Ya Allah betul lah guys Allahu Akbar Banyak sekali komentar-komentar di sini guys Allahu Akbar Kita sama Semoga dilimpahi rizki dan dipermudahkan segalanya Allah Oke okay. Misi penyelamatan anak kucing Ya Allah Ya Allah Ya Allah Jatuh pula orang kita Nasib baik kita ada askar ruang askar. Askar geng kita. Ya Allah. Ya Allah, tak apa kita selamatkan dulu min. Boleh kita tu min. Boleh jalan ke tu min. Guys, bukan hanya manusia yang diselamatkan ya, tapi juga hewan-hewan diselamatkan oleh orang-orang di sana. Allah. Kucing pun nak melahirkan tu, masa ya Allah, aku tak tak sampai hatilah. Saya ada kucing banyak kat sini kucing tau Kasian nak dia nak melahirkan masa-masa banjir macam ni Dia cari tempat kat mana tau Ya Allah Terima kasih buat abang-abang yang dah tolong kucing tadi Nasib abang, abang ni masuk tak akan Allah ada kucing lagi Guys kasihan lah kalian. Sangka kasihan ya. Aduh, dah lapar dia. Okey, okey, okey. Nak balik darat, nak balik darat. Weh, kucing tu kau tak ambil. Selamatkan dia dengan kau fikir kau dia. Tolonglah abang kucing. Kasihan. Kasihan. Ya besar kucing tu. Ya, ayolah. Orang ada berapa orang sini? Ayolah. Sini sini sini sini. Bus bus. Eh janganlah lari. Dia lapar lah guys Mesti lapar Berapa ni tak makan dia pun Nak cari kat mana Ya Allah Weh ramai Banyak sangat tu Senanglah Boleh tolong Alright guys, udah selesai videonya So itulah tadi kumpulan banyak sekali Daripada share kawan-kawan sekalian dekat Instagram Dan memang Allah sebab dan terharu Dan juga saya tak faham lah nak cakap apa Sebab Allahu Akbar Kejadian-kejadian ni memang tak pernah lah kita fikirkan kan Mestilah Sebab Allah tiba-tiba je air naik macam tu Dan Allahu Akbar Yang membuat hati saya tu macam Eh tak habis fikirlah Ada makcik-makcik tu Yang dia rumah dia pun banjir Tapi dia memasak untuk jiran-jiran dia Yang juga terkena banjir macam tu Dan mungkin yang ada dalam fikirannya Kalau saya tak masak Jiran-jiran tak boleh makan macam tu Allahu Akbar terbaik eh. Dan banyak pelajaran-pelajaran yang boleh kita ambil kat sini Macam adik-beradik tu makan Maggi je Allahu Akbar Jadi boleh dikaitkan Antara makcik-makcik ni memasak Kebaikan makcik ni untuk orang lain kan Apabila adik-beradik ni Sebab dia tak ada masa lah untuk uh, memasak dan lain sebagainya Dia hanya gunakan Maggi je untuk keluarga dia dan adik-beradik dia Allahu Akbar Allahu Akbar Lillahilham Banyak pelajaran yang dapat kita ambil daripada kejadian-kejadian ini guys Terutama kita yang orang Indonesia Senantiasa juga mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Malaysia Agar diberikan kesabaran, ketabahan Dan juga segera selesai dan pulih kembali Dan yang terakhir yang buat saya sebab juga Macam terharu sangat Apabila ada kucing nak melahirkan tu dia tolong Allahu Akbar Ya Allah Saya tak habis fikirlah Orang-orang kat sana Bapak hari tak makan Kucing juga tak makan Allah Sedih sangatlah guys. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada abang-abang dan orang-orang baik kat sana dan semoga dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan buat bangsa semua semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala serta diberikan ganti yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Oke okay guys, mungkin itu saja video kali ini. Terima kasih dah tengok video ini sampai selesai. Saya pamit untuk diri apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi ورحمه الله وبركاته